こんばんはウォルスです、えー、本日もダイイングライトやっていきたいと思いますえー、と前回ね、えー、赤い部屋で、えー、ジェイドと落ち合う予定だったんですけど、えー、行ってみると血文字がね書かれていて、え美術館に来いという、えメッセージが残されていましたで夜だったんですが命からがらね、えセーフハウスまでなんとか逃げ帰れ たんですけど見慣れない人がここにねいるんで続きここからねやっていきたいと思いますあマイケルだ Nice to see you again. Uh, nice to see you in good shape, Michael. Hey, stay out of trouble, all right? Well, all I can do is try. あれ、あんだけあんだけ慌てふためいてたのに、全然普通に 傷跡もなく無事帰ってこれたようでああえい何よりですねよいしょでえー、っとまあまあとにかく今美術館に行かなきゃいけないのですが、まあ、時間帯がね夜なんでとりあえず寝ましょうということであれこれこんな下でしたっけ ここか OK とりあえず朝まで待ちましょうはいでどっから行くのかな方角的にはこっちなんでまたここから行きましょうかよいしょ なんかドロップキックがあったような気がするんですよねあららららららららら走って L1? 違いますねおこの下人間がいますねあでもあれ ごめんなさい助けるべき人を助けられませんでしたねあそれでですねえっ、ー、と前回の4本のね動画以降、えー、難易度を下げようかなと思っていたんですがやり方がね分かったんですけど やり方分かったはいいんですけどねそれやってしまうとクリアした時の報酬上げないよってなんかメッセージが出ちゃいましてで今ね <laughs> えー、思いとどまってるところですね <laughs> まあ、あまりにもちょっと辛いようだったら、まあ、つもう十分辛いんですけど <clears throat> えー、変えていこうかなというふうに思っていますどれだろうあれかな 全然ねパルクールっぽくないなんか立ち回りになっちゃってるんであんまり見ててよいしょ気持ちよくはないのかもしれませんけどはあって言ってるはあじゃないよ下かはいそっかこれもなんかねなんかおーいそういうバグは <clears throat> やめていただきたい あここいいじゃないですかこれああいいですねでこれか美術館あここですねとりあえず飛び移ってよいしょ 安全区域声が聞こえるああ人がいる If you're looking for food, you've got to wait and get your rations like everyone else. Well, that's not why I'm here. I'm Crane. I'm a robot. Anything I should be looking for out there? We're pretty much out of everything. Food, water, medicine. You wouldn't expect Old Town to be poorer than the slums, but it is. Got to admit, it makes me wonder about those rumors of a big supply cache hidden somewhere in the city. Too bad the one person who'd know if it's true is Tabib Erdl. You can't get anything out of him. Where do I find him? Across town. He's not dangerous, he's just difficult. He's the former town clerk, and he can be extremely uh, bureaucratic about things. Try not to kill him, but if you have to kill him, I'll totally understand. うん新しいクエストおトレードですね久しぶりですがどうやるんだっけえー、っと現金が6万9000ドル1はありましてこうう結力200前後だとちょっといまいちですね <coughs> 特性植物が 100ドルで買うよとあ特に今売るものないかなあこの辺売っちゃいましょういらないいらないえっ、ー、とどうやるんだバツバツバツうんちょっとあとわからないんでやめときますかはい So you're the new running guy. I am Bajoram. I'm not much to look at, but I'm a man who can put money in your pockets. Real money. My scout locates viable predators, and the runner waves a red flag at them. They will then pursue you until you either give them the slip, or they eat your head. Both are acceptable outcomes for me. So how much? Uh, since you're just getting started, your reward would be small. But that amount would increase as your successes accrue. こね、ここを開けなきゃいけないですね。ちょっとその前にいろいろ探索してみますか。あ、それはそうと、動画を見直してみて思ったのが、音が小さい。ゲームの。ちょっともうちょっと上げましょう。ボイスはもっと大きくていいかな。 開かないとよし進みますかね Tariq, what do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Relax. Troy sent me. Troy? Thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. But I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help. She promised. Okay, Tariq. You, tell me how to get into the museum, and maybe I can sort out your problem here, okay? Rise controls the museum. He would kill you on sight. Lies. I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator, and that if anybody would know a way in, it'd be you. So, how do I do it? <laughs> do you have scuba gear, perhaps? No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so... Guess I'll give it a try. なるほど。え、で、この子供はどうするんだろうあれ、口約束だけですか次、エメラルド池で水没した入り口を探す。トランスフィール You look like someone who's afraid of nothing. And Zana knows the people like you. Zana was like you in her youth. Zana was protecting people. Well, but Zana was doing it for money. And you are a real hero, from what Zana has heard. Huh? huh. Prostit for my insolence, but to Zana you look as someone who would not refuse to help a child. Uh, what do you have in mind? This boy under Tariq's care. Poor thing looks helpless. Very poor <coughs> seem helpless. The boy survived something terrible, and Tariq thinks his brother is still in danger. If you could give him a helping hand... Yeah, I get it, but I don't know if I'm right for this. Oh, you are. Zana knows. Believe me. До свидания. ざんなざんな、もう自己主張がもう、すごいですけど、朝まで待つ、まあいいや。えっ、ー、と、タリー君にじゃあもう一回話してみましょうか。He barely talks, and when he does, he says some strange things. A lot of it is about someone named Mike. Mike. The only thing he had with him was this voice recorder. But this fella, Mike, it might be his brother. The kid says he left him behind. He asked me to go get him, but I don't think I can do it. It's too dangerous to take him with me, and I don't want to leave him here alone. You know where he lived? Dolma Street, Unit 11-2. Okay, maybe I'll check it out. Keep this recorder. Maybe it'll help you understand what happened there. ああこういうことですねストーリークエストがあってサブクエストがあってまあサブクエストは今蓄積してるのが7つですかこれはまあおいおいねやっていこうと思いますけどまずはちょっとメインを少し進めないといけないんでよしちょっとね日が傾い傾いてきたんで、ね、寝ましょうよいしょ はい夜になりましたねでもう一回寝ましょうよいしょはいたっぷり休息をとって朝になったのでじゃあね移動していきますよいしょで 向こうですからどうやって行こうかないずれにしても下降りないとまずいかなこれはなんかそれっぽいですねマップを見ましょうちょっと少しずつこういうねこともやっていってえっ、ー、とズームアウト あれ南に向かって、ああ、でも行ったことのない辺りなんで、了解。まあ、とりあえず行くだけ行きますか。ね。ドクドクモンスターもいますけど、よいしょ。ほら。うおボマーいっ やめてふういやその声はいはいはいはいはい分かった分かった分かった分かった 嫌だやばいやばいやばいやばいうおちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょっとだけ落ち着ける環境が欲しいです。 逃げ切りましたねとりあえずまだ先かちょっと今のうちに酸素量がどこで表示されるのかだけ表示されてないなこの模様は ちょちょちょちょ待った